Nimetengeneza brand for long time, alafu mi nasemea brand kubwa ya Yanga iliyoundwa zaidi ya miaka 80 na nikae kwenye kiti hiki cha kifalme walichoniwekea Young Africans nijibizane na watu wa mtaani. Haji Haji yuko beyond na mambo hayo. Sorry brother. Baada ya ushindi tutakaompiga wewe bwana naomba mniulize hii hadi ndio kampeni. Kama hatutampiga huyu, mimi navua nguo hapa mpaka mwengi wa mnyama. Kama hatukumpiga wa mnyama, na kokote utakaponiona kama hatukumtoa nipige mawe na nimewaruhusu mnipige mawe mpaka nife. Wafanya taswira kingine, Manara atatumaliza kwa sababu sisi Simba, Manara anajua kila kitu, ogopa sana kutamani kuja siri yako. Wewe mimi yangu, nikijua siri zako, alafu mimi natoka Dar es nyingine upinzani anatumaliza na hii itatugharimu. Changamoto ipo kwa Manara kwamba yaani anatumaliza, anatumaliza shoga yangu, anatumaliza. Ogopa sana mtu chawa, naogopa sana mtu, mtu mnafiki Ma, hii yote mimi nakwambia, hii yote vuguvugu. Nimesikia sasa nilipoingia mimi nimechelewa, nilipoingia hapa nasikia tu nazi zimevunjwa. Timu sio yako, ndio kuvunja nazi na usu. Timu sio yako, chezi wewe, unaenda kuvunja nazi na usiana nini? Watu wamevunja nazi hapa leo, mimi nimeambiwa. Klabu gani? Wa klabu ya Yanga baadhi wamekuja na hii timu, wamekuja na hawa, wamevunja nazi hapa Taifa, hata wagombana nao. Kwani kuongea Manara tumaliza kupia pia watathmini mao angalie angalie kweli tumekosa safari kimataifa. Haiwezekani kwa tushinde mbili hapa tushinde moja, goli zote zirudi kama vile ucha maajabu maajabu, tuone jisikiaje. Kwa kifupi, angalie kocha hana kikosi, hawezi kupanga kikosi. Pale damu maoni yako amefika. Haya, fikishwe tu kweli. Sidhani kama mimi nina mimi mkubwa sana Haji Manara kuanza kuzungumzia watu wengine, nitajishusha sana.